Jeszcze inny widoczek, Wrocław Żerniki 1 marca 2013, 14, przepraszam, roku Tyły budynku przy ulicy Komeńskiego 6 ten co widzisz z tą rurą gazową, czy rurą odprowadzającą spaliny tam dalej dom na Rumiankowej 7 a stoję na ogródku posesji przy ulicy Komeńskiego 6 Kmicica 1 a to Kmicica 3 i tak wyglądają żerniki sfilmowane od strony ogrodów i na sam końcu na sam koniec moja posesja Przykmicica 3